What the hell? अभी मजा आएगा ना भिड़ो It's the world can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back. और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए